O que? Vai cair. Olha a lanterna acesa. Bota Que Quebrou o pneu, velho? Que bom. Quebrou onde? Quebrou? Foi ele quebrou, vem. Olha ele safado. Foi você. Oi. Oi. Bem. Isso aí é meu. Não, não tira a boca. Não. Não, safado. Hum. Tira, tira a boca, boca. Pet. É lixo. Tira a boca. Tira a boca. Safado. Pet, não na boca, boca não. Que é isso aí, Ganibé? Ganibé. Isso aí? Ganibé. <laughs> É sua mãe aí, não? Ganibé. Hum. Tchau. Beijo. E tchau. Beijo. É Lelê. Eu não sou eu, não. <laughs> é Lelê? Otim. É Lelê. Não, é não, é você. Tira a boca. Vou pegar a chinela. Tira a boca. Ô, Pet. Caiu. Ele bateu, foi? Lelê. Bateu em quem? Quer quebrar o carrinho ele, é? Ô Pet, tá batendo o carrinho, Pet? Ele. É. Olha ele safado. Eita careca. Safado. Ui. Safado. Ai. Safado. Ai. Safado. Tem da boca?